二零一九年八月二十二日，在众多网民眼里只是稀疏平常的一天，可是，在视频网站上不起眼的角落里，一名叫阿南德的印度少年上传了一支叫做《二零一九年十一月至二零二零年四月的世界大劫》的惊悚影片。在视频中，他扬言一场威胁全世界各国的灾难。 将从二零一九年十一月份开始，在二零二零年三四月份进入高峰。这场灾难将会让世界各国来到非常艰难的时期，而在这六个月中，灾难将从经济到航空服务蔓延至全球的各行各业。开始，人们对他的言论嗤之以鼻，认为只是一个小屁孩在那胡言乱语。 危言耸听，可进入十二月份，随着新冠疫情在武汉的大规模爆发，随即席卷全球，那篇不起眼的视频点击量也是达到了惊人的八百万。阿南德更是被人们称为“当世预言家”“印度神童”等称号。伴随着阿南德名气越来越高，他的言论也越来越被世人所相信。近期。 阿南德又发布了一部视频，在视频中，他警告世人，新冠疫情只是开始，更严重的还在后面。阿南德预言能力是怎么来的呢？之后更严重的灾难又将会发生什么呢？ 印度男孩阿南德出生于二零零六年，发布视频时年仅十三岁，这也是很多人一开始对阿南德说的话不予理睬的原因。但即使别人不相信，阿南德也用自己超越常人的能力折服了大部分人。阿南德的出身并不高贵，他在七岁的时候才开始学习，从八岁开始，他每天起床的第一件事。 就是观看、背诵印度一些经典书籍，也因此他的知识储备远超过同龄人，甚至有时候在课堂上他提出的一些问题，连老师都无法回答。除此之外，他还精通英语、法语、泰米尔语，完全对得起“神童”这个称号。 但归根结底，这些知识都不足以支撑阿南德拥有预言的知识。那么，阿南德预言的能力难道是他天生的吗？在世界上，很多预言家都有一种自己独有的预言方式，而阿南德的预言方式叫做吠陀占星术。在古代的农业社会里，的人都是靠天吃饭的。 但是人们也渐渐发现，日月星辰的变化时间与万事万物，甚至每一个人的命运都是息息相关，有着千丝万缕联系的。由此，印度占星术又称为吠陀占星术，它是根据天体的运动和相对位置的关系来占卜地球上的人和事。与西洋占星术不同的是。 印度吠陀占星术很少去关注个人的命运和趋势，他更关心的是国家乃至世界那种大范围内事件命运的走向。而根据这个条件，阿南德在八月发布的那篇视频中就表示，自从二零一九年十月份开始，从地球上观测的火星、木星和土星会连成一条直线，三星直列产生的巨大能量。 将会对地球造成很大的影响，而月亮也会形成黄道与白道，也因此全球将会出现打喷嚏或者口水传播的疾病。阿南德还特别指出，二零一九年十月份到二零二零年三四月份是最艰难和困苦的时期，那时候一种疾病将会在全球范围内蔓延。 导致经济萧条、供应短缺以及无数人失去生命。那么，根据费陀占星术的预言，当时的天体运行是三星直列，是否真的存在呢？根据 NASA 提供的太阳系天体运行软件，将时间拉到二零一九年十月，可以看到。 火星、木星和土星的确是按顺序排列成一条直线。那么，三星一线真的会对地球造成这么大的影响吗？回溯之前连成一线的情况，则是在一九零零年出现过。那一年，印度发生了大饥荒、干旱，导致大量农作物和牲畜的死亡，因饥荒饿死的人高达九百万。 同时，欧洲也爆发了罢工浪潮，智利发生九点五级的大地震，因为地震引起的巨大海啸严重冲击到智利海岸，导致了十四万人死亡。由此可见，吠陀占星术预示的能力的确非常强大。那么，以吠陀占星术为依据的阿南德之后又做出了什么预言呢？ 阿南德因为精准预测到疫情的爆发，他的言论在网络上也引起了极大多数人的关注。人们关注的点，除了阿南德当世预言家的身份外，更主要的是他对新冠疫情未来走势的判断。而阿南德接下来的发言，让很多关注他的人都倒吸一口凉气。在二零二零年七月。 阿南德发布了一则视频，内容主要针对的是2020年11月份到2021年的预言。七月份因为温度的升高，疫情方面已经有所控制，但阿南德根据费陀占星术占卜到11月份时，却发现那时再次出现了三星直列的现象。此时的木星将会进入摩羯座，在12月21日会跟土星相遇。 发生土木合相，届时土星、木星和月球将会形成三星连珠的天象，而这次土星跟木星的距离将会是八百年以来最近的一次，只有地月距离的五分之一。而在上一次的近距离接触是在一二二六年，并且那一年的历史大事件是成吉思汗征服了几乎亚洲的所有土地。 阿南德说：“这次的三星连珠相比去年发生的那次更加特殊，因为它是与地球非常接近于一条直线的，所以对地球的影响依旧会非常大。疫情也可能会在这一段时间再次大爆发，并且会伴随着混合疫情的可能性。这次的疫情会一直持续到2021年三四月份才会得到缓解。” 此话一经说出，顿时又在全世界引起轩然大波。难道疫情将在二零二一年三四月份结束？事实是这样吗？在二零二一年四月份，因为疫苗的出现，新冠疫情得到了比较有效的控制。阿南德再一次一语中的，也使得他的言论获得更多人的关注。 就在众人欢欣雀跃之际，阿南德再次给众人泼了一盆冷水。当时的英国在大规模接种疫苗后，疫情已经有了趋缓的迹象，但阿南德再次放出预言，在六月二十号，世界将会再次陷入危机，因为阿南德发布视频时距离预言的时间相差不远。就在众人。 还未反应过来时，英国首相鲍里斯·约翰逊当天宣布，英国新冠疫情因为受到印度的 Delta 变异毒株影响，成为了英国的首要流传病毒。此话爆出，阿南德的预言再次应验。另外，他还表示，接种疫苗不是减缓疫情的唯一方法，也将世界上接种疫苗率最高的几个国家列举出来，其中包括了智利。 塞舌尔共和国等等，都出现疫情再爆发的现象，防范疫情再次成为各国需要应对的首要问题。阿南德拥有如此高超的能力，他是否对疫情何时结束有过预言呢？既然接种疫苗不是唯一缓解疫情的方法，除此之外还有什么方法呢？ 早在疫苗刚被研发出来时，阿南德就曾质疑过它的成分。虽然后来被证实疫苗的确有用，但面对变异的 Delta，疫苗也丧失了它的意义。而阿南德反对疫苗的原因，是因为疫苗在研制的过程中伤害了大量的牛，这会导致出现业障的问题。那么？ 阿南德有什么既能防止疫情又能防止业障的好方法吗？答案是有，在阿南德的故乡印度，有一种传统的占星术和古老的养生法，名叫阿育吠陀。在印度语中，阿育吠陀翻译过来的意思就是“生命的知识”。它也被认为是世界上最古老的医学体系，存在时间已达五千年之久。 经过证实，有很多证据都表明，阿育吠陀医学曾丰富了世界上几乎所有的医学体系。通过与印度的海上贸易，埃及人了解了阿育吠陀医学；亚历山大大帝的入侵使希腊人和罗马人接触到阿育吠陀。在第一个千年的早期，随着佛教东传，阿育吠陀医学也传播到东方。可以说。 阿育吠陀是现如今很多医学系的鼻祖，而阿南德认为，用阿育吠陀这样的传统养生法，不但可以提升个人的免疫力，防止感染病毒，它也比疫苗更来的健康。同时，他也建议人们走进自然，多呼吸新鲜的空气，回归自然才是最原始也是最有效的治疗方法。 阿南德在视频中除了介绍阿育吠陀，还预言新冠仅仅只是开始，更厉害的灾难还没有来临。此话再次引起热烈反响。阿南德表示，来到2021年11月21日至2022年4月之前，根据吠陀占星术的预测，木星将离开山羊座进入水瓶座，因此经济会在下半年。 慢慢改善，2021年还是会过得非常艰难，经济恢复的比较缓慢，因为疫情的原因，经济将会出现泡沫，而爆破危机也可能在2021年6月至11月21日期间或2022年4月底发生，而这就是疫情之后更大的灾难。 要知道，目前各国因为疫情的原因，几乎都是剑拔弩张的状态。一旦出现严重的经济危机，很可能成为第三次世界大战的导火索。现代因为科技的进步，战争将成为全人类共同的灾难。阿南德同时也指出，二零二二年四月是特殊的时期，因为火星与土星会合相，这对全球来说不是好的预兆。 很可能会带来很多小故障和严重问题，但在经历过一切后，就会慢慢变得正常。全球的经济在2022年五月后开始好转，并开始步入稳定。虽然如此，疫情带来的伤害还是继续持续着，很可能会迎来新一次的爆发或其他影响到人类的疾病，而疫苗对此却起不到太大的作用。 疫情是全人类的灾难，到了这个关键时刻，人们更不能掉以轻心。阿南德表示，根据古经文的记载，宇宙会对四类人大发慈悲，那就是不使用暴力的人、有自制力的人、用合法管道赚钱的人和遵守规则的人。他也借此机会呼吁大家要爱护大自然和人道的对待周围的动物。 无论将来会出现何种未知的困难险阻，阿南德最后的呼吁其实是我们人类都应该做的，因为只有善待大自然，大自然才会回馈我们以温柔。藏在地下是最黑暗的时刻，但最黑暗的时刻往往也是距离光明最近的时候，是转机的到来和重生的时刻。未来的我们一定。 会走向更好的光明。